большая с инструментом. У меня сломался мой электрический инструмент, поэтому пришлось отобрать у сына вот маленькую эту штучку. Но на скорость не влияет, я думаю, на смысл тоже. Гляжу в окно я среди ночи Стоит на площади шатер Приехал цирк на нашу площадь Горит огнями, как костер И я иду навстречу чуду. И слышу, как в ночи стучат Шаги идущих отовсюду. Наверно, многие не спят, И все подходят красно-желтым, нам таинственным шатра. И внутрь заходят по коверным путям манежного двора. Кругом снуют в костюмах пестрых Нас в этих стенах будто нет. души Сверкнув непобедимым взглядом Непобедимые борцы Шталмейстер объявляет номер Смотрите все, смотрите все на этом самом поле, поле Пройдет борьба во всей красе яркие тела Юнцов, играющих в убитых Среди цветочного ковра И вот на них слетела птица из неизвестной высоты. восстает из лиц их, И рук их алые ванты И улетает с хищным видом Они целуют их в усы И оживают наши братья Которых пробили часы Шталмейстер их уже торопит Сейчас пора уже другим спешат закончить номер ногами дрыгал, И лев рычал в своей клете. Еще нелепые сюжеты Про заблудившихся детей, Про неуместного поэта И обожравшихся гостей. И все куда-то торопились, Как будто это все не их. В конце концов огни застились, Sonarda Orquesta. театр странный Свернул страховочную сеть И я на площади базарной Стою в руке, сжимая медь Здесь утро, странные аллеи торговля, музыка, режим. И мне кричат, старик, живее! Ты что не видишь? Мы спешим. 10 минут. Могу вернуться во втором круге, как бы еще с одной такой <laughs> песней. Ну давай, давай, еще одну можно. А, еще одну можно? Ну да, конечно же, не такую, совесть у меня еще есть. Да. Медуза. Хм, тут вот система микрофона. Чуть, чуть покороче. А? Чуть покороче. Не, она намного короче. жить вечно. Хотя есть медузы, живущие вечно, резвящиеся в океанах беспечно, но ты не такая бегал почти не бессмертная, то есть. Как же не плакать одной в океане, Соленую бездну не тронешь слезами. Медуза плывет по течению безвольно, Уже ни о чем никуда и